老子哑巴喊，调捻够你老母个丑花系啊！拉下，拨捻翻一只老马嘅流星唱片，个出抄剑声细话，新归梦里人嘅打落白头过市嘅歌仔，龙城飞将。

Thank you. 中哎呀，阿姨呀呀啊啊啊，你老哇哈力，哎唱啊声啊，莫把你怕。 Natal. 装敬自强，处变不惊，消灭共匪，驱逐俄寇，还我河山，打倒共匪。